אלוהים הוא אהבה. בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, והאלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית עם האלוהים. הכל נהיה על ידיו, ובלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. בו היו החיים, והחיים היו האור לבני האדם. והאור מאיר בחושך, והחושך לא השיגו. הדבר נהיה בשר ושכן בתכונתו, ואנחנו ראינו תגובה. כבוד בן יחיד ולפני, אביו, מלא חזד ואמת. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. אלוהים הוא אהבה.